Was wir brauchen, ist der Schutz vor ruinösen Produkten, denn in Wirklichkeit sind die Banken eine riesige Mafia, die die ganze Welt vergiftet haben mit diesen Produkten. Mit, indem man von Amerika weg sozusagen äh, alles transportiert hat und heute will keiner verantwortlich sein. Aus, ausgetragen wird es ja wieder auf, der, auf, den kleinen Mann, weil der wird Arbeitsplätze verlieren, der wird also sein Einkommen verlieren. Die großen Herren sind sicherlich nicht gestraft. Ja? Punkt, das ist der Punkt. Und deshalb habe ich auch gesagt, alle sind dabei, alle sind dabei. Also wenn ich mir anschaue, die Deutsche genau Bank und die Landesbanken, die Landesbanken in Deutschland, alle, Sonderzahl. In, in Österreich ist es die große Raiffeisenbank, die dabei ist, also das ist schon einmal ein ziemlich großer Bereich. Dann ist es die genau Bank Austria, ja, die Hypothek, es stimmt, ihr habt Zürcher gezeigt. Ich ziehe nur eine Etwa im Transit oder in anderen, in anderen.